من ربك؟ ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه وهو معبودي ليس لي معبود سواه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 قال الله تعالى هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين سورة غافر